Браво! Браво! Молодцы какие вообще. Послушай, за те Умницы такие вообще, Каспар. Теперь знаешь. Знаешь, знаешь, знаешь. Без памяти. Знаешь? Конечно. Deus te